عندي صديق غريب حكالي قصة غريبة في واحد نهار غرس شجرة في الغابة عندي صديق جالي قصة ربا في واحد نهار غرس شجرة في الغابة قتلوا الشجرة عمري عندي صديق غريب حكالي قصة غريبة في واحد نهار غرس سبولة في الغابة كدرة شورتي عندي صديق غريب حكالي قصة غريبة في واحد نهار غرس وردة في الغابة بلك شي تعفسني فيها سر مخبي كي تجي النحله تصنع بيه الشفاء إذا بغيت تقطفني ماذا بيك تهديني للي راقد بالمستشفى المستشفى للي راقد المستشفى عندي صديق غريب حكالي قصة عجيبة قالي في الطبيعة كاين كل أجوبة عندي صديق غريب حكالي قصة عجيبة قالي في الطبيعة 诉说。